Sind Sie bereit, Herr Wilhelm? Ihre Antwort kann man in diesem Video nicht hören. So, das wär's auch schon. <laughs> das Happy Boy Gesicht vergesse ich nie. <laughs> Hi Fluffy, wie geht es dir?